Hey guys, this is Hemant and you're watching my channel Beyond Human powered by Kaku. So today मैं आपको बताने जा रहा हूँ Google's के और Chrome browser के कुछ tricks and कुछ cool things. तो guys आगे बढ़ने से पहले please guys subscribe करें मेरे channel to get more informative and cool things like this. तो उसके लिए आप मेरे channel को subscribe कर सकते हैं चलो guys आगे बढ़ते हैं तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा browser media player browser media player क्या होता है कि आप आपको अप, अपनी कोई भी मीडिया को प्ले करने के लिए देखने के लिए आपको किसी मीडिया प्लेयर की ज़रूरत नहीं है आप सीधा अपने ब्राउज़र पे उसे प्ले कर सकते हैं लाइक like दिस जैसे ये है एक मूवी है मैंने यहाँ डाली सीधा ब्राउज़र पर और इसे आप देख सकते हैं कि ये अपने आप प्ले होने लग गई सीधा ब्राउज़र पर ये मूवी प्ले हो रही है हाँ क्यों नहीं मज़ा आएगा तो राइट ऐसे आप कोई भी मूवी अपने ब्राउज़र पे देख सकते हैं और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसके अलावा कोई भी ऑडियो है अगर सॉन्ग है सीधा ब्राउज़र पर डाल के से सुन सकते हैं लाइक oh, दिस तो गाइज ऐसे आप इसमें ऑडियो भी सुन सकते हैं अपना वीडियो भी प्ले कर सकते हैं आपको किसी भी प्लेयर की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा अगर आपको कोई इमेज देखनी है इमेज सीधा डाल सीधा ब्राउज़र पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और कोई भी इमेज देख सकते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ है इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही काम की चीज़ है इसमें इसमें ये चीज़ वैसे अगर किसी को पर्टिकुलर कोई पिक्चर वो करनी है सर्च करनी है पर्टिकुलर साइज़ की तो ये उनके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है सपोज़ मैंने टाइगर सर्च किया गूगल पे टाइगर सर्च करने के बाद देखिए ये मेरे को टाइगर की इमेजेस दिखा रहे हैं सपोज़ करो मैंने ये इमेज सेलेक्ट की मेरे को ये इमेज चाहिए डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में तो मैंने ये वाला ऑप्शन सर्च किया सर्च गूगल फॉर इमेज इस पर क्लिक कीजिए एक नई विंडो खोलेगा उसमें आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा all sizes small medium large sizes तो हम इसके ऑल साइज देख लेते हैं इस इमेज के कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं गूगल पे तो गूगल पे इसके जितने भी साइज अवेलेबल होंगे वो आपको दिखा देगा ये देखो two eight eight zero multiply by 1800 तो ऐसे ही इनके साइज सारे साइज दिखा देगा जो भी साइज अवेलेबल होंगे गूगल पे तो आप नीचे अगर ट्रैक करें तो इसके सारे साइज दिखा रहे हैं आपको जिस भी साइज़ में इमेज चाहिए उस साइज़ में आप इमेज को ले सकते हैं तो ये भी बहुत काम की चीज़ है इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ मैं गूगल की इसमें अगर इन्वर्टेड कॉमा में आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो जैसे कि मैं गॉड बी विथ यू अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो इससे क्या होता है अगर हम कोई चीज़ कॉट में रखते हैं इन्वर्टेड कॉमा इसमें कॉट में रखते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि ये बिल्कुल इसका एग्जैक्ट मैच दिखाएगा ये क्या करेगा इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मैच दिखाएगा अगर मैं ऐसे ही से सर्च करता तो इससे रिलेटेड सर्च भी दिखा देता है लेकिन अगर मैंने ये डाला है may God be with you तो बिल्कुल इसका एग्जैक्ट मैच दिखाएगा वो अप्रॉक्स मैच नहीं दिखाएगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा जो भी हेडिंग है जो भी वर्ड इससे एग्जैक्ट मिल रहे होंगे वो एग्जैक्ट दिखाएगा तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ गूगल पे सर्च करनी है और आप चाहते हैं कि सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही आप आपको फैच होके दिखाए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा एक और चीज़ है जैसे आप इसकी एडवांस सेटिंग में जाएं आप यहाँ पे ये ये जो ये जो बना हुआ है सिंबल डॉट डॉट का फोर डॉट का इसमें जाएं इसके बाद नीचे सेटिंग में जाएं सेटिंग के बाद इसमें आप नीचे ड्रॉप डाउन करें ठीक है ये एक ऑप्शन है ऑन स्टार्टअप एडवांस सेटिंग के ऊपर ये ऑप्शन है ऑन स्टार्टअप आप इस पर क्लिक करें ये ऑप्शन बहुत काम का ऑप्शन है जैसे आपने कुछ विंडो खोल रखी है ब्राउजर पे क्रोम ब्राउजर पे अगर आपने कुछ चार पांच विंडो खोल रखी है और आपको लैपटॉप बंद करके कहीं सडनली जाना है या लैपटॉप बंद करना है एक्सवाइजी किसी भी रीज़न से और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप लैपटॉप जब भी ओपन करें और या फिर अपना डेस्कटॉप जब भी ओपन करें तो वो जो विंडो आपने खोल रखी थी क्रोम ब्राउजर पे जितनी भी टैब खोल रखे थे वो टैब ऑटोमेटिकली खुल जाए जो जो भी टैब खोल रखे थे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं सेटिंग में जाके आपको क्लिक करना है मैनेज ऑन स्टार्टअप पेजेस उस पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है सेकंड वाला option continue where you left off तो जब भी आप जहाँ पे भी आप छोड़ के जाएंगे ब्राउज़र विंडो को वहीं से ये से ओपन कर देगा तो ये बहुत काम की चीज़ है मैं डेली से यूज़ करता हूँ तो अगर आप चाहें तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं एक चीज़ और बताता हूँ मैं इसमें नेक्स्ट चीज़ है in T I T L E अगर आप इन टाइटल लिखते हैं उसके बाद सेमी लगाते हैं उसके बाद सपोज करो मेरे को सुनामी लिखना है सुनामी सर्च करना है ये क्या करता है इन टाइटल में इसका मतलब है it will search the title which contain tsunami तो इन टाइटल में मैंने ये सुनामी डाल दिया तो ये उन सारे टाइटल को सर्च करेगा जिसमें भी सुनामी वर्ड होगा तो आप क्लिक करेंगे तो सारे सुनामी वर्ड को फैच कर लेगा और अगर आप इसके आगे ऑल टाइटल कर देते हैं ऑल टाइटल और tsunami in India and Japan तो इसमें क्या करेगा इन टाइटल में सिर्फ एक वर्ड को सर्च करेगा सिंगल वर्ड को हेडलाइन में और ऑल ऑल इन टाइटल कर दोगे तो फिर ये क्या सर्च करेगा जो भी आप पूरी लाइन डालोगे जितनी भी वर्ड डालोगे उसमें मल्टीपल वर्ड उन सारे वर्ड को सर्च करेगा अब जैसे मेरे को सिर्फ सुनामी सर्च करना था तो इन टाइटल में मैंने सुनामी डाला तो उसने सिंगल वर्ड को सर्च किया सुनामी को अगर मैं मेरे को मल्टीपल वर्ड सर्च करने हैं तो मैंने ऑल टाइटल डाला उसमें डाल दिया tsunami in India and Japan जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इन टाइटल डाला तो उसने सिर्फ एक सिंगल वर्ड को सर्च किया सुनामी को अब मैंने मेरे को मैं चाहता हूँ कि दो तीन वर्ड को सर्च करना चाहता हूँ हेडिंग में हेडिंग में चाहता हूँ कि दो तीन वर्ड हो उनको सर्च करना हो तो मैंने ऑल इन टाइटल डाला और सुनामी इन इंडिया डाला तो जहाँ पे भी ये हेडिंग होगी सुनामी इन इंडिया ये पूरे उस वर्ड को सर्च करके दिखा देगा तो ये भी वैसे बहुत काम की चीज़ है इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ और जैसे टॉम सी आर मैंने टॉम क्रूज डाला प्लस मैं चाहता हूँ इसके संग कुछ समथिंग उसकी कुछ मूवी या कुछ आ जाए तो मैं क्या करूँगा प्लस लिख के साइंस फिक्शन मूवीज़ मैंने ये डाल दिया इसके बाद मैं एंटर कर दूंगा तो ये क्या करेगा ये पर्टिकुलर उसी चीज़ को सर्च करेगा यही सर्च करेगा टॉम क्रूज प्लस उसके संग साइंस फ्रिक्शन मूवी तो ये इन दोनों को इन दोनों वर्ड को ऐड करके जो टाइटल बनेगा उसे फैच करेगा तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है टॉम क्रूज की Oblivion Edge of Tomorrow Minority Reports War of the World so इसकी ये वही मूवी दिखा रहा है जिसमें साइंस फ्रिक्शन वर्ड का यूज हुआ होगा तो ऐसे आप पर्टिकुलर कोई दो वर्ड ज्वाइन करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो ये पर्टिकुलर वही चीज़ दिखाएगा चलिए हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं जैसे कि मैं टाइप करता हूं Vin Vin Diesel plus Deepika Padukone तो जैसे मैंने डाला विंड डीजल दीपिका पादुकोण तो इसने ये वो चीज़ दिखा देगा वो सारे हेडलाइंस और वो सारे इन्फॉर्मेशन दिखा देगा जिसमें Vin Diesel plus Deepika Padukone होंगी तो आप ऐसे ऐसे सर्च कर सकते हैं और यूज इसके बाद एक और चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैंने लिखा रिलेटेड मैंने सेमी कॉलन लगाया उसके बाद लिखा मेरे को वो साइट सर्च करनी है जो बिल्कुल रिलेटेड हो मिलती हो जैसे सर्च करूँगा मैं गूगल डॉट कॉम मैंने डाला गूगल डॉट कॉम तो जो भी साइट गूगल जैसी मिलती जुलती होगी वो सारी आ जाएंगी गूगल क्या है एक सर्च इंजन है तो जैसे बिंग आ गया याहू आ गया और सब यूट्यूब वगैरह आ गया डक डक गो आ गया तो ये सारे सर्च इंजन दिखा देगा क्योंकि मेरे को रिलेटेड चाहिए जैसे अगर मैं यूट्यूब भी सर्च कर सकता हूँ इसमें यूट्यूब जैसा कोई और वेबसाइट है या नहीं है तो ये दिखा दिया विमियो फेसबुक फ्लिकर रेडिट तो ये सारी उससे रिलेटेड वेबसाइट दिखा रहा है इसके अलावा नेक्स्ट थिंग है जैसे मैंने सर्च की मैं लिखता हूँ न्यूज़पेपर ओके उसके बाद मैंने लिखा फाइल टाइप फाइल टाइप के बाद सेमी कॉलन पीडीएफ मैं चाहता हूँ मेरे को न्यूज़पेपर जो है वो उसका फाइल टाइप पीडीएफ फॉर्मेट में मिले तो मैंने लिखा न्यूज़पेपर फाइल टाइप दिया उसका पीडीएफ और एंटर कर दिया तो मेरे को न्यूज़पेपर मिलेंगे जो जितने भी मिलेंगे वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे सारी चीज़ें जो भी मिलेंगी अगर मैं चाहता हूँ पीडीएफ के अलावा डॉक चाहता हूँ तो सिर्फ मेरे को डॉक लिखना है और ये डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में आ जाएंगे इसके अलावा न्यूज़पेपर के अलावा मैं और भी चीज़ें जैसे एग्जांपल ले सकता हूँ अगर मेरे को पढ़नी है कॉमिक्स जो हो पीडीएफ में तो सिंपल सा कॉमिक लिख के पीडीएफ फाइल टाइप पीडीएफ करके सेमीकॉलन लगा के फाइल टाइप पीडीएफ करके मैं उसे सर्च कर सकता हूँ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है गूगल गूगल क्रोम पे और आप चाहते हो कि क्या कहते हैं कोई भी कोई किसी को पता ना चले कि आपने आपकी आपने क्या सर्च किया था क्या नहीं सर्च किया था आप नहीं चाहते कि आपकी कोई हिस्ट्री देखे या फिर आपका कोई कैश डेटा देखे या कुछ भी देखे तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे क्लिक करना है ये फोर डॉट्स पे उसके बाद एक ऑप्शन होगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो तो न्यू इनकॉग्निटो विंडो किस काम में होती है अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो इस तरह की एक विंडो खुलती है इस पर आप कुछ भी सर्च करते हैं कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं तो जैसे मैंने इस पर सर्च किया गूगल डॉट कॉम तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं इस पर जो भी चीज़ आप सर्च करेंगे ये तब तक के लिए अवेलेबल है जब तक ये विंडो खुली हुई है जैसे ही आप इस विंडो को बंद कर देंगे यहाँ से यहाँ से जैसे इस विंडो को बंद कर देंगे तो ये विंडो का सारा डेटा उसी समय सब बंद हो जाएगा ना ही ये हिस्ट्री में रहेगा ना ही ये आपका क्या कहते हैं उसमें कैशे में रहेगा किसी में कहीं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो इसे आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग थिंग है जैसे मैंने लिखा Tom Cruise sorry Tom Cruise okay Tom Cruise Bacon number मेरे को बीकन नंबर देखना है टॉम क्रूज का क्या है सो सिंपल मैं टॉम क्रूज नीचे आ गया suggestion Tom Cruise Bacon number तो इसने दिखा दिया टॉम क्रूज का बीकन नंबर क्या है वन तो ऐसे ही आप किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का नाम डाल के सिर्फ बीकन नंबर लिखना है तो उसका वो बीकन नंबर दिखा देगा इसके अलावा अगर आपको अपने वेब ब्राउज़र जो है ये जो ब्राउज़र है ब्राउज़र के पेज है इसका अगर साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्लिक करना है कंट्रोल और प्लस का साइन जैसे आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये साइज़ बड़ा होता जाएगा और आप कंट्रोल के संग माइनस प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस माइनस तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा तो ऐसे आप वेब अपने जो अपना वेब ब्राउज़र है ब्राउज़र के पेज का साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इसके अलावा एक चीज़ और है अगर आपको रिफ्रेश करना है पेज तो उसके लिए वैसे F5 होता है और उसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं आप सिंपल सा एड्रेस बार पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये पेज अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा और इसके अलावा अगर आपको नया न्यू टैब खोलना है न्यू टैब खोलने के लिए सिर्फ कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे न्यू टैब खुल जाएगा ये न्यू टैब खुल गया और दूसरी चीज़ ये है कि सपोज़ मेरा ये पेज है ठीक है मैंने गलती से मुझसे क्लोज हो गया ये क्लोज हो गया अब मेरे को मेरे को याद नहीं है वो कौन सा पेज था अगर मेरे को वापस वो लास्ट पेज खोलना है जो मेरे से क्लोज हो गया है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा control plus shift plus T तो लास्ट पेज जो मेरा एक्सीडेंटली या इंटेंशनली मैंने क्लोज कर दिया है तो वो ओपन हो जाएगा इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं ये अगर आप किसी विंडो पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है एक पिन टैप का ऑप्शन पिन टैप का ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर किसी भी टैप को आप पिन करना चाहते हैं तो पिन कर सकते हैं और वो यहाँ पे पिन पिन अप हो जाएगा यहाँ पे पिन अप हो गया अब जब भी मैं इस ब्राउज़र को क्लोज भी कर देता हूँ विंडो सारी क्लोज भी कर देता हूँ तब भी ये पेज बंद नहीं होगा नेक्स्ट टाइम जैसे मैं विंडो खोलूंगा तो ये पेज यहाँ पे मेरा यहीं का यहीं रहेगा और मैं इसे यहाँ से क्लिक करके खोल सकता हूँ अगर मेरे को उसे अनपिन करना है तो मैं इसे अनपिन कर सकता हूँ ये अनपिन हो गया और इसमें थोड़े कुछ और भी ऑप्शन है जैसे डुप्लीकेट अगर इसी पेज का सेम डुप्लीकेट खोलना है तो मैं दूसरा पेज सेम पेज ऐसे ही खोलना है डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट करके आप खोल सकते हो और डुप्लीकेट पर क्लिक करोगे तो दो पेज खुल गए आपके सेम और इसमें और भी ऑप्शन है जैसे म्यूट टैब म्यूट टैब उसके लिए होता है जैसे ऑडियो अगर बज रहा है और इस टैब में कुछ प्ले हो रहा है तो आपको म्यूट करना है तो आप इसे म्यूट भी कर सकते हो तो गाइज आपने आज गूगल की एंड क्रोम ब्राउज़र की कुछ कूल थिंग सीखी तो आज की वीडियो में बस इतना ही thank you very much guys for watching my video you can subscribe my channel also and put your comment below was it helpful for you see you soon with a new video bye